maltratado, aún a mí sangué, ambição Cuida sua vida que eu cuido da minha Yeah, yeah, não por criança, meu pai só ganância Vendo minha mãe de rapaz dia Ela começou a me odiar Pra te odiarei pro resto da minha vida Eles me julgam, me julgam, yeah Mas só eu sei pelo que eu passei Uma estrada difícil, huh? me fez saber tudo que eu sei que ram No mergulho do seu nome usarei meu direita A culpa me consome e a minha arrogância yeah. Afastar seduz, yeah. se eu da capa, yeah. Estarei aceita no seu não yeah. Algo e die away Fica frio aí se passar no meu caminho Juro de vença vazia, me doria Sei que sua força reapareceu, serei um pai, é porque é meu objetivo em vida Ice, ice, ice, ice, meu DR para é drama Ice, ice, ice, ice, juro me encontra, passa mal Vilão que paga de brabo e tudo o que é o seu final Sou eu que decido meu potencial, yeah, yeah Ice, ice, ice, ice, meu DR para é drama Ice, ice, ice, ice, juro me encontra, passa mal equilibrado Tudo que é ruim seu final Sou eu que decido meu potencial. Decisão que eu tomei, é Honrarei essa palavra Usarei o lado de gelo, lado de fogo pra mim não é nada Ei, devor, é yeah, eu nunca te devi nada Só que te devo É o ódio dentro da minha alma Revela é agora que eu tô na estrada Será que eu quiser? É minha decisão, yeah, yeah Se não gosto, não ligo pra sua opinião, yeah, yeah usa é seu poder yeah. Não será por você, yeah. será por outras vidas yeah. Essa é a minha vida, yeah Vidoria me lembrou Que os lados posso aceitar Que esse poder sempre foi meu Que isso nunca vai mudar Hoje minha mãe me perdoa Eu posso viver em paz Um dia talvez eu perder meu pai yeah, yeah, yeah. Ice, ice, ice, ice Meu poder é fora do normal ice, ice, ice Juro me encontrar passa mal Pra vilão que paga de brabo Todoro que é o seu final Sou eu que decido meu potencial yeah, yeah. Ice, ice, ice, ice Bebo de ré fora do normal Ice, ice, ice, ice Juro me encontrar passa mal Pra vilão que paga de brabo Todoro que é o seu final Sou eu que decido meu potencial yeah, yeah.